Koytun karım kovye flikis. Видит? Беню она на Ты мою, а чё будешь требовать? Мы чё требовать, мы чё сбуем, чё бенюты. А мы чё байкака, не тем ты. А мы не мы, а за солнце он ячик инсайдер. И какой-то нут катал чё касаемо. Там все беню требовать. options Monday. Ja issues come up, so just take soon, they Mr. Lack advantage, please, Monday, they Mr. Lack advantage. ات اوس جی تہٕ بیٚیہِ چھُ اوسمُت اِنسپیکٹر ساینس چھُ اوسمُت اَتٮ۪تھ تہٕ فسٹ مشتا احمد تم شہر اہس پاور تھوڑا چلتو یہ ترویم لائن کرو ڈسکنیٹ ہم کھت اب کھت گے اسنج یہ کچھ گرے امجار پہ اس مون بیمس ام ویس بہت مدد یہ کھت ہور ام کمپ ترجکان ڈسک برو کر Yani işsizlik firmas para bu kaç peros muskâçta ne bu peros bu kaç peros muskâçta hem kotte bana. Bu işi pavros log bu emiş emiş çukurun pavrtı bana sunmuk ki. Yani parça bunu bir şey meteydi. Bastı mı destaydı krak ne ama ya onlar ki. Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Thank you.